kurz vorstellen? Hallo, ich bin Frank Hofmann aus der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein. Die ist in Werfpfuhl, das ist bei Werneuchen und das ist bei Berlin, eine Brandenburger Bildungsstätte. Dort bin ich Jugendbildungsreferent für Medienkommunikation und Globalisierung.